Да, в развитии разговоров президента Беларуси с канцлером Германии я проинформирую об обстановке на этот момент. А, на сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев. Из них на границе в так называемом стихийном лагере около 2 тысяч человек. И от 200 э, до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как э, они туда уже проникли. В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил президент, был следующим. Европейский Союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы э, берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно, и при их желании остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию. Как видите, даже уже на сегодняшний день мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака. Остальные же, те, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию. То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать. И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционного прикордонных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания, при том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время а, второго разговора. В связи с тем, что в последние двое суток, применив против мирных беженцев слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя едохимикаты, гербициды, пестициды и так далее, польское правительство объявило это некой победой, причем не только над Белоруссией, но и над Россией, а именно так преподносится в СМИ события на белорусско-польской границе, мы ведь понимаем, для того, чтобы отвлекать внимание собственной общественности польского народа. Так вот, президент в этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти – поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий. Условие одно – их желание силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем.